थोड़ी सी मकर संक्रांति वाली feel 24/7 open Cafe Kites multi cuisine restaurant the Pavilion double is always better roof top restaurant Jaipur Grill and design your own pizza I guess it's done मुझे यहाँ पे जॉब मिल सकती है full five star for the food Jaipurites Makar Sankranti is just like Diwali and Holi बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ मनाते हैं हम लोग Makar Sankranti and you all know that Makar Sankranti is around the corner but मुझे तो काइट उड़ानी नहीं आती है काइट उड़ानी नहीं आती है तो क्या हुआ मैं मकर संक्रांति सेलिब्रेट नहीं कर सकती हूँ सो <laughs> so, इसीलिए आज मैं आई हूँ सरोवर पोटिको में सरोवर पोटिको के कैफे काइट्स में and the best part about Cafe Kites is that Cafe Kites is ओ ओपन 24/7 कैफे काइट्स बहुत ही प्यारा सा एक कैफे बहुत ही कोजी सी वाइब्स है जिसकी वो है होटल सरोवर पोर्टिको में And Sarovar Portico Hotel is located in the Vishali Nagar region of Jaipur is a part of the Sarovar group of hotels. One of the best hotels in Jaipur with 82 rooms also offers a gastronomical experience to the guests. by uh, Cafe Kites. Over this way ma'am please. Thank you. Okay, so this was their reception, Sarovar Portico's reception. Now this is their waiting area. और अब मैं आपको लेके जा रही हूँ कैफे काइट्स में चलिए मेरे साथ वाह so this is Cafe Kites बहुत ही अमेजिंग सी वाइब्स है यहाँ की गाइस बहुत ही कोजी सा कैफे है बहुत अच्छा लग रहा है एक चीज मैं आपको और दिखाती हूँ यहाँ पर आके ना मुझे मकर संक्रांति वाली फीलिंग तो पक्का से आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये है मांझा <laughs> यहाँ मांझा भी पड़ा हुआ है एंड काइट्स तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ बहुत सारी काइट्स हैं चलिए मेरे साथ With pleasant interiors and elegant decor, Cafe Kites, one of the best cafes in Jaipur, promises utmost luxury and comfort. क्यों आपको भी थोड़ी सी मकर संक्रांति वाली फील आ रही है ना यहाँ पे <laughs> मतलब मेरे जैसे जिनको काइट फ्लाई नहीं करनी आती है वो यहाँ आकर एटलीस्ट खुश तो हो सकते हैं काइट्स के साथ अपनी पिक्चर्स तो क्लिक करवा ही सकते हैं a contemporary cafe where guest can gather socialize and enjoy gourmet fare in a casual and comfortable setting and this is Cafe Kites live kitchen मुझे ना पर्सनली वो कैफ़ेज़ या फिर रेस्टोरेंट्स बहुत पसंद आते हैं जिनकी लाइव किचन होती हैं मतलब अपना जो फूड मैंने ऑर्डर किया है उसको अपने सामने बनते हुए देख सकती हूँ मैं तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है and I was very happy that Cafe Kites also has a live kitchen and this is chef's recommendation wow This cozy cafe has left the best impressions. I would like to come back here again and again and again. <laughs> an elegant place with an awesome vibe. Midnight cravings for some tasty delicacies. No no worries क्योंकि कैफे काइट्स में आने से पहले आपको टाइम देखने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज 24/7 ओपन कैफे काइट्स में apart from the tastiest food and pretty ambience ये एक पॉकेट फ्रेंडली कैफे भी है मतलब आपकी पॉकेट भी हैप्पी वैसे भी the month of kites is officially here visit this place and enjoy your favourite Indian to international cuisines I must say, guys, their hospitality is top notch. Cafe Kites is the cutest little spot with amazing food, and for their prices, it's 100% worth it. Guys अब मैं आपको दिखाती हूँ सरोवर पोटिको का multi cuisine restaurant the Pavilion चलिए मतलब आई तो मैं कैफे काइट्स के लिए थी बट यहाँ पर आके मुझे पता चला कि यहाँ का जो मल्टी क्यूसीन रेस्टोरेंट है ना वो बहुत ही शानदार बना हुआ है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी दो और चीज़ें सो बने रहिए वीडियो के साथ wow this is their buffet area and guys इस multi cuisine restaurant the Pavilion की सिटिंग कैपेसिटी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है around 70 people can enjoy their meal here look at the chairs the sofas the table decor the Pavilion offering a multi cuisine of great food to its visitors और अब मैं आपको दिखाती हूँ होटल सरोवर पोर्टिको का बार द सनसेट बार चलिए मेरे साथ This is the bar. Wow! The Pavilion Multi Cuisine Restaurant के साथ ही जो Sunset Bar है ना is the best place to relax and revitalize with a glass of your favorite drink. Double is always better. So get a friend along because two is always better than one, <laughs> be it a drink or company. Truly remarkable interiors of Sunset Bar. I know कि जैसे जैसे आप ये ब्लॉग देख रहे हैं ना आप यहाँ पर विजिट करने का प्लान भी कर रहे हैं एंड आई अश्योर यू कि यहाँ पर आके ना आपको किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं होने वाला है this is such a beautiful and welcoming place and guys अब मैं आपको दिखाती हूँ सरोवर पोटिको का roof top restaurant Jaipur Grill wow what a vibe beautiful rooftop restaurant की जो सिटिंग कैपेसिटी है दैट इज 68 टोटल 68 ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ भी आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर बाहर भी सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ओपन एयर अगर आप अपना मील एंजॉय करना चाहते हैं तो चलिए वाओ वाओ मतलब यहां से पूरी सिटी का जो व्यू है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है and this is their pool guests at Sarovar Portico can also take a dip in this swimming pool और उसके साथ साथ वो सिटी का एक बहुत ही प्यारा सा व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं Jaipur Grill on the rooftop is the best option to savor Indian delicacies. This terrace restaurant at Sarovar Portico provides a very beautiful view of the pink city. और अब मैं आपको दिखाती हूँ सरोवर पोर्टिको का अपर डेक Bye. अगर आप अपनी कोई प्राइवेट पार्टी होस्ट करना चाहते हैं तो सरोवर पोर्टिको का ये upper deck is ideal place for you just imagine आपकी पार्टी में you will have good music good food good company and a very good city view wow और ये है अपर डेक से रूफटॉप का व्यू एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी है मुझे कैफ़े काइट्स के बारे में कि you can design your own pizza जैसे कि मैं अभी करने जा रही हूँ अपने पिज़्ज़ा को मैं खुद डिज़ाइन करूंगी खुद टॉपिंग्स को स्प्रेड करूंगी एंड बेक होके आएगा मेरा पिज़्ज़ा तो देखती हूँ कि मैं कौन से टॉपिंग्स को चूज़ करती हूँ चलिए मेरे साथ so I am very excited hi chef so so, um, मुझे बताइए कि मैं कौन सा पिज्जा ट्राई करूँ so many option to choose from and I order exotic veg pizza so आप देखिए कि यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आप अपना पिज्जा खुद डिजाइन कर रहे हैं सो so, मुझे दिया गया है बेस yeah. ओके सो मुझे बेस मिल चुका है मेरे पिज्ज़ा का एंड पिज्ज़ा सॉस ओके अभी मैं अपने पिज्ज़ा के ऊपर स्प्रेड करने जा रही हूँ चीज़ सो so, आपने कभी देखा है ऐसे हाँ आप किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में जा रहे हैं और अपना पिज्ज़ा खुद डिज़ाइन कर रहे हैं नहीं ना सो कैफ़े काइट्स में आइए and design your own pizza आपको कम चीज़ चाहिए ज़्यादा चीज़ चाहिए भाई मुझे तो ज़्यादा चीज़ चाहिए पंजाबी हूँ यार हाँ so I guess this much is sufficient no okay so अब मैं टॉपिंग्स देखती हूँ कि मुझे कौन सी टॉपिंग्स चाहिए broccoli okay bell peppers baby corn and mushroom okay mushroom तो नहीं चाहिए मुझे okay I go in for what is this okay so मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ जुकीनी ये मेरी थोड़ी चॉइस की टॉपिंग्स हैं एंड उसके बाद मैं थोड़ी सी बेल पेपर्स भी स्प्रेड करूँगी अपने पिज्ज़ा के ऊपर और देखिए मेरा पिज्ज़ा कितना कलरफुल लग रहा है okay okay. And baby corns भी थोड़े से ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बेबी कॉर्नस और ये हो गए बेबी कॉर्नस ठीक है अब मैं थोड़ा सा चीज़ ऊपर से और करूंगी sprinkle okay done so guys मैंने अपनी चॉइस का पिज्ज़ा कर दिया है तैयार अब ये होके आएगा बेक और बेकिंग में शेफ कितना टाइम लगेगा bake seven to eight seven to eight minutes लगेंगे okay so seven to eight minutes मुझे वेट करना पड़ेगा मेरे पिज्ज़ा के लिए सो so, क्रीम लगानी है इसके अंदर डाल के ऐसे राउंड घुमाना ओके सो गाइस अब मैं ना अपना किटकैट शेक भी रेडी कर रही हूँ बहुत ही गंदे तरीके से मैं कर रही हूँ नहीं and he saying yes I guess it's done और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी एक चेरी मतलब मुझे यहाँ पे जॉब मिल सकती है yes, मिल, मिल सकती है जॉब <laughs> ये हो गया चॉकलेट मैम साइड में ओके सो ये किटकैट चॉकलेट है इसको मैं ओके सो किटकैट चॉकलेट को ऐसे साइड पे रख देती हूँ हाँ और इसको और थोड़ा सा गार्निश करने के लिए इसके ऊपर डार्क चॉकलेट मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ वाओ हम्म okay. कितने मार्क्स दोगे आप मेरे को ma'am out of 90 out of अरे वाह नॉट बैड हाँ <laughs> चलिए thank you so much so guys मेरा किटकैट शेक इज रेडी अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए ट्विस्टेड मॉकटेल ये देख रहे हैं आप इसके अंदर जिंजर है कार्डेमम है सो so, जिसको भी एक ट्विस्टेड मॉकटेल की रेसिपी चाहिए ना हाँ डू वॉच माई वीडियोज हाँ कार्डेमम एंड जिंजर क्रश कर दिया है ये देखिए एक ग्लास के अंदर आप देख रहे हैं और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा क्रैनबेरी जूस सो so, ये बड़ा क्यूट सा मेरे को मेजरमेंट दिया गया है इसमें मैं सिर्फ इतना yes, इसमें डाल ये है क्रैनबेरी जूस जो मैं ऐड कर दूंगी इसमें और ये जो छोटा वाला पोर्शन था ये मैंने ऐड किया क्रैनबेरी और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ना इसमें मैं इतना ऐड करूंगी ऑरेंज जूस ये डबल इसमें करना है ना add okay so one and two ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है ना क्रैनबेरी एंड ऑरेंज जूस का इसको अच्छे से करेंगे शेक ओके गिरेगा तो नहीं नहीं गिरेगा नहीं टाइट पकड़ना पड़ेगा टाइट यस ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए <laughs> ऐसी व्लॉगर कहाँ मिलेगी जो खुद आपको बना के दिखा रही है रेस्टोरेंट में जाके ये देखिए बहुत डिफिकल्ट है ये हाँ। <laughs> अच्छा अभी क्या करना है इसको, अच्छा इसको निकालना है हाँ ये हो गया है अच्छे से मैंने इसको शेक कर दिया है और इसमें अब सर्व होने वाला है ट्विस्टेड मॉकटेल और इससे पहले मैं इसमें थोड़ी सी आइस डालूंगी हाँ तो ये क्रश्ड आइस है मैं इसी ग्लास में डाल रही हूँ और ये जो बनाया था मैंने इसको मैं कर रही हूँ इसमें ऐड इस मॉकटेल की गार्निशिंग के लिए मैं एक लेमन की स्लाइस लूँगी पतली सी एंड इसको एक कट लगा दूँगी और ये मैंने इसको कर दिया गार्निश और ये लगा दिया मैंने straw and this is ready जब मैंने स्टाफ से पूछा कि मैं कौन सी डिश आपकी ट्राई करूं कौन सी बेस्ट है डिश जो मैं अपने ब्लॉग के लिए शूट भी करूं और ट्राई भी करूं तो मुझे एक ऐसा आंसर मिला जो मुझे आज तक किसी भी कैफे या रेस्टोरेंट में नहीं मिला मुझे ये आंसर मिला कि मैम आप कोई भी डिश ट्राई कीजिए आपको उसकी प्रेजेंटेशन उसकी प्रेपरेशन आपको उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है and yes yes, I would give full 5 star for the food, its presentation and the staff on duty. I tried exotic veg pizza, cottage cheese burger, atpati tikki, twisted mocktail, Kit Kat shake and choco chips frappe. यहाँ मैंने जो भी टेस्ट किया was absolutely amazing. It just melted in my mouth. Thanks Cafe Kites for serving me. It was a great experience. So guys this was my today's vlog दिखाने तो मैं आपको आई थी सिर्फ कैफे काइट्स बट मैंने आपको दिखाया मर्ज किसीन रेस्टोरेंट द पवेलियन मैंने आपको दिखाया सनसेट बार और मैं आपको लेके गई अपर डेक में आपको रूफ टॉप रेस्टोरेंट भी दिखाया सो so, मतलब कि आज का व्लॉग ना आपके लिए फुल पैसा वसूल व्लॉग था <laughs> तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूजडे को कुछ नया कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी till then Stay safe and keep asking your life. Okay, now what?